भाई कैसी लगी कैसा लगा मेरा मजाक खत्म bye bye tata good bye गया No! God, please! रुको जरा सबर करो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर